Поїхали. дуже дякуємо. Ото би лиш потанцювати. Se tanto гурту Ocean Bloom. Давно ваші оплески, давно такого розриву не було в мормюзіки.